Желаю успехов, тебе Макс Вехов. Сейчас будем делать видеообзор моего издания на дискете формате RAW Black Metal на флупе Noise Records. Это под, под лейбл Depressive Illusion Records у, эм, э, харьков, украинского музыканта проект Молох. Итак, у меня на канале есть ознакомительный трек и также есть на на моем лейбле, тоже э, в издании Сидерки, этот, этот знаменательный сингл. Кавер-версия на Торна Парт. Вот, а вот как это на дискете выглядит. Так, сейчас я включу дисково, э, дисковода у меня нет для дискет, поэтому включу для ознакомления здесь. Вот. Вот, логотип моей команды Торина Парт. Да, это вот дискета, как выглядит обзор. На гитаре я, на клавишах я, на басу я. Ну, тут бас такой, как бы, на, на гитаре, короче. На гитаре я, да. На гитаре я, музыка моя. На барабанах Дисмал, на вокале Даркус. Вот. Ну вот, посмотрим, как выглядит. Вот, тут есть состав, есть. Все есть. Ну, дискета там выглядит, как и обычно. Есть у меня все-таки одна дискетка со своим изданием. Э, вообще прикольно. Для коллекции. Вот. 66 копий. Нет, чтоб 666 копий, я а уже. О, такая красненькая дискетка. Оформление я придумал. Ну, логотип тоже я придумал. Классно получилось. Ну, оформление классно сделал дизайнер этого самого Молоха. Вот это вот. Футболочкой бы такие бы, а? делали в Польше, например, футболки такие, а прикольно было бы, красиво. Thank you. Ну что, классно получился трек довольно-таки, а? кстати, и для диска подойдет. все, всем пока. Желаю успеха тебе, Макс, въехал.